Hola queridos, bienvenidos a los consejos de la princesa Lula. Hoy vamos a hablar qué hacer al llegar a casa. ¡Oh! Alguien ha llegado. A ver quién es. ¡Churrasca, churrasca! churrasca venido de su paseíto! ¿Churrasca? Sí. Hay que lavar las manos. Oh. Adelante. Sal, que llevas fiamente de hora ahí? Solamente ibas a lavar las manos, ¿no? ¿Pero qué es eso? ibas a lavar las manos? ¡Ah! <laughs> <laughs>